كم ميوفعان يا شحالي حوسة في ثيري عنويك يسعان وزرع وجيران كان ثيري الصحراء وعيسى في الإعلام يا يسوع في غلط وأمام صحراء وعيسى في الإعلام الديمقراطي والغفلان صحراء وعيسى في الإعلام الديمقراطي والغفلان بسرعة صاحبي واش حلوجة ورجع جودي وسيارة ما مكسورة دايم نوزة صفرة قاسي صفرة دي الزهري واش حلوجة ورجع جودي وسيارة ما مكسورة دايم نوزة صيفنا يا نسوي الحبس العاشقة ذوذا الأولى